Починаємо з інформації. З інформації, на жаль, трагічної вражаючої на Львівщині. Прокурор вчинив самогубство після того, як не пройшов переатестацію. Чоловік завдав собі 9 ножових поранень у живіт і 2 в шию. Інформацію про смерть Павла Хемчука підтвердили у прокуратурі області. У соцмережах оприлюднили лист, який, як стверджують, це передсмертна записка загиблого, у якому чоловік пише, що до самогубства його довели. У записці сказано, що Павло Хемчук не пройшов переатестації. Росії. Його повинні були звільнити із прокуратури. Але деякі працівники йшли у декрет, і Чоловік міг претендувати на їхнє місце. Втім, керівник йому повідомив, що ці місця вже зайняті. Написано у листі. Деталі цієї ситуації ми дізнаємося у речниці поліції Львівської області Світлани Добровольської. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Світлано, доброго вечора. Добрий вечір. Що вдалося з'ясувати про причини смерті Павла Химчука? Е, на даний час е, дійсно всі факти вказують на те, що чоловік е, заподіяв самогубство. Він наніс собі 9 ножових поранень в живіт і дві в шию. Коли його госпіталізували, він був ще живий, помер в реанімації. Е, за е, цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 120 кримінального кодексу України, доведення до самогубства. Е, проводяться усі необхідні слідчі дії. Ну тобто інших версій ви не розглядаєте, все ж таки самогубство. А чи є підозрювані у доведенні до самогубства? Хто міг довести прокурора до самогубства? Яка відповідальність за цією статтею за такий злочин передбачена законом? Е, на даний час е, розпочато досудове розслідування. Е, всі обставини з'ясовують. Сказала за фактом відкрито кримінальне провадження. Поки що це все, що ми можемо на даний час сказати. ну а бодай, будуть, заакцентуйте увагу на тому, яка відповідальність дійсно законом передбачена. Е, е, ця статті передбачає е, покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Дякую вам з нами на зв'язку. Була речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.